القرآن نزل جملة واحدة دفعة واحدة من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا في ليلة القدر في رمضان أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن استمعوا لمن؟ لسيدنا محمد عظيم الله يفتح عليه فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا إيه اللي حصل